co? Ja e, już idę. Nagrywam. Nagrywam. No, <laughs> no nic, będzie to na telefonie. No trudno. No teraz rozmawiamy, a ja jestem w trakcie nagrywania. Teraz to się pocałuj w oko. Na razie. <laughs> No. Dobra, na razie. No przepraszam bardzo, zostało jęcie zepsute.